Jeg har laget mye forskjellig i airfryeren min, men dette her er noe av det beste. Crispy vårruller nesten uten olje. Det starter bare med å hakke grønnsaker som kål og gulrot, steke kyllingkjøttdeig og tilsette grønnsakene. Faktisk kan du steke det i vann hvis du starter flompanne. Så tilsetter du masse deilig smak med hvitløk og koriander og bønnespirer og alt sånn, før du så tar og setter sammen vårrullene dine. Her ser du hvordan jeg bretter. Jeg prøver å gjøre den så stram som mulig, sånn at fyllet sitter godt. Og så er det egentlig bare å smøre dem inn med litt olje før de skal inn i airfryeren. Og mens disse steker, så kan du lage en digg saus. Det er oppskrift på under. Og så er de faktisk klare. Da er de blitt superdupe sprø, nesten uten olje. Og da kan du servere det med f.eks. sweet chili-saus, den digge sausen du har laget, litt koriander, og voilà!